Eh, vine rápido, digo, venía al paso, lo que pasa es que estaba en La Vega, cerca. E increíble, yo duré más tiempo de Yudul al estudio que de La Vega a, Yudul. Los tapones eh, por donde También es lo que van a achacar al pueblo alcalde. Sí, porque aquí es la gran ocupada de todo. Un departamento es de todo. Mira lo que está haciendo Intran. Ah, eso, sí no si no, eso no lo dice. Eso no está tú ves, porque es diferente cuando hay gente que tiene intereses. tú lo viste ayer que te tengo No, no, no. No, parece que ah, nosotros tenemos intereses. Te estoy hablando porque estamos hablando del pueblo. ¿Qué está haciendo el Intran conjuntamente con la alcaldía? Nada. Oye, Quitando, ponme las imágenes, señor director, ahí, la número dos. para que ustedes vean. <laughs> Ah pero, ah, pero que este hombre es. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Después, la imagen, señor director, la número 2 para que ustedes vean cómo está se está trabajando. Póngamela aquí también para, poder, que no veo de Ahí está. ¿Cómo se está trabajando? Mira, eso lo criticamos. ¿Qué hizo eh, eh, eso el Intran juntamente con, con la DGC? Sí. ¿Eh? Rescatándolo porque lo mismo que estaba haciendo Alex. Lo mismo que estaba haciendo Alex Díaz en su alcaldía. Ah, pero eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque Siquio no es un comunicador, porque Siquio no sale en televisión todos los días, porque Siquio no tiene un programa de televisión. Ah, muy bueno, Siquio, no, Siquio, porque hay que, hay que ver, eso no le corresponde a la alcaldía. A la alcaldía le corresponde señalizar, determinar, organizar el tránsito, pero ya es un trabajo del Intran y la DGC que lo están haciendo. Y lo, voy a, y lo voy a aplaudir hasta el día que lo dejen de hacer. El día que lo dejen de hacer lo voy a criticar. Porque tenemos que ser objetivos. Objetivos. Y eso lo están haciendo. Entonces eso es aplaudible. Entonces no podemos llegar aquí nada más criticar. Tenemos que también racionalizar las cosas a cada quien. Así que yo trabajó junto con la Intran y la Miren e, ahí cómo se llevan su vehículo. Así que yo felicito a Siquio. Yo no veo basura ahí. ¿Dónde está la basura? Pues, debería de estar eso de basura. Yo no veo basura Yo cruzo por ahí todos los días, porque eso es cerca de mi oficina. Entonces, oye, ¿qué pasa? Basura, oye, basura siempre va a haber. Lo que hay que ver es la circunstancia y el contexto en que ha trabajado. Por ejemplo, ahí está este gobierno. Este gobierno está haciendo muchas cosas buenas, pero hay cosas que todavía no tiene control este gobierno. No tiene el control. Entonces tú no puedes venir en, en, los primeros meses. Ah, mira, que esto, que esto. No, resultado. No hay que darle mira, cuatro años. Mira esos resultados. ¿Usted había visto eso? Hay que darle cuatro años. Pero, licenciado, le pregunto, <laughs> ¿usted había visto eso? En los cuatro años, como no le van a dar, hay que darle cuatro años. Licenciado, ¿usted había visto esa ¿Usted sabía que eso lo está haciendo? Esos son... Eh, Oye, ¿esos son qué? Movimientos. ¿Movimientos qué? Eh, ¿Y cuando Ale qué eran? No, no, espérese, mire, mire, mire. Lamentablemente, usted trajo un tema que no queríamos tocar. Oye, y pues... <laughs> Claro que sí. Claro que sí. usted que trajo ese No, no, no, usted que lo está trayendo. Yo no. Por Dios. Yo no. Yo no he tocado Yo simplemente, escúcheme, porque esto no podemos personalizarlo. Pero nadie está personalizando. Mire, mire, mire, hermano. Dijimos hace un rato que algunos amigos, amables televidentes, nos han llamado y nos dijeron que nos hiciéramos eco de que en sus sectores no se está recogiendo la basura como debe ser. Ajá. Usted... Pero está bien, pero usted, que yo no sé eso, qué fue. que no está trabajando. Excúseme, hermano. Que eso es falso. Excúseme, yo no sé qué fue lo que le picó a usted. No, no. Que eso se lo ha traído no, tan es que usted tiene que decir las cosas como son. Entonces, ah, que sí que... No, no, que a usted lo llame, porque a mí me llaman. Ah. A mí me pueden llamar. Diloné, está haciendo esto, yo no puedo venir. No, no. Pero si no es así, la alcaldía que lo refute, porque yo no, yo, no, ah, yo, creo que usted, porque no es vocero de la alcaldía. no, no, yo, soy, vocero de las cosas bien y crítico de las cosas malas. entonces, si Kio está trabajando, por ejemplo, pregunta, los semáforos eh. inteligentes que tenemos, que ahora están sincronizados, por ejemplo, tú te pones desde la Avenida Libertad hasta la Colón con Castillo, y cuando cambian, cambian todo en verde. Usted no ha visto eso, eso no lo dice, a usted nadie lo ha llamado, porque para las cosas buenas nadie llama, y el pobre sitio no es que lo tengo que defender porque tiene boca. Ahora bien, tiene eh, eh, un mal manejo de relaciones públicas, perfecto. No tiene un programa de televisión para defenderse, perfecto. No, pero usted lo Pero no, no, no, yo no lo estoy defendiendo. Yo estoy diciendo las cosas positivas. porque no podemos estar acabando las autoridades? Usted, me deja... Eh, Ahora, pero dígame, los semáforos. ¿Usted había visto los semáforos inteligentes desde la Avenida Libertad eso hay que hasta la Eso hay que preguntarle al Falpo que dijo y denunció, y usted lo sabe, que fue el ayuntamiento que lo desconectó, supuestamente, para eh, poder eh, llegar a unos eh, recursos que ellos estaban solicitando, que supuestamente... Eso es falso. eso es falso. Eso, lo dijo Monero. Pero es que tú no puedes hacerte... Es que ahí que... No, oye, pero, óigame, Pero yo le estoy diciendo no a quien le pregunto, porque a mí no, pues yo no ando no, No, pues te lo estoy diciendo. ¿Qué dijo eh, eh, eh, Raúl Monegro? Mi amigo, ¿eh? Sí, amigo mío. Ah, su amigo, sí. Pero ¿qué yo le dije a Raúl Monegro eh, eh ayer, me parece? Ayer. Que, sí. ayer, que quiso acabar con General Cena Roja, y eso es falso. Eh, los asesinatos y los actos violentos eh, que han terminado con muerte de jóvenes valiosos de este pueblo. No es culpa del general. Nadie está diciendo que no es culpa de lo Dijo pero pero, el general, con todo el respeto que ah, se merece, el general hizo, eh, hizo, una pifia los otros días cuando le preguntaron, dijo que él no tiene que ver con que haya pero, porque es verdad. Pero espérate, que eso es otra, hay que decirlo de otra manera. no, pero tú eres, es que, es que, es que otra manera. Hay, pero déjame terminar la idea, Roberto, de otra manera, escuchar. De otra manera. Mira, déjame, terminar la idea, hermano. El general es un funcionario público. Un militar. Escúcheme, sea militar, sea lo que sea, es funcionario público. Militar. Porque con los recursos públicos ¿Por que se le paga a él. Sí, para una diferencia grande. Escúcheme, ah, No, no, no, no. Es es un funcionario público. Es militar. No, los policías no son militares. ¿Cómo? No. Está bien, una, una un cuerpo armado, civil, un cuerpo, civil, armado. Tiene, formación militar. No, no, no, espérese, espérese, es funcionario público. Tiene no, no, Óigame, es funcionario público. Tiene formación militar. El funcionario público, hermano, debe de saber cómo dirigirse a la población cuando va a hablar de temas tan sensible como la eh, delincuencia. Pero te voy a hacer una pregunta. Escúcheme, pero déjame terminar. ¿Y cuál es la función terminar la idea, hermano. Déjeme terminar. Prevenir y perseguir el delito es su función. No, ah, no. No. Ah, ah el ¿y de eh, quién? atención ahí. ¿Y de quién? Un momento. Pero ven Es que tengo que ley ah, pero ven acá. Pero eso ah, es ah, no, no es lo mismo. Oiga. No es lo mismo. Eh. ley y orden. Hacer cumplir la ley. Ajá. ¿Eh? y mantener el orden. Eso es la, la, ah. la, policía. Y para hacer cumplir la ley, ¿qué tú debes hacer? Eh, hacer cumplir la ley. ¿Pero cómo? Hacerla cumplir. Pero, pero dime cómo. Con los procedimientos militares que... que... Eh, prevenir el delito y perseguirlo cuando se comete. Hermano, sí, es un asunto de semántica, quizás No, no, semántica no. no, que, ustedes son los que le hacen daño a los pueblos. Ajá, ahora le hacemos daño. Todo lo que hacen los funcionarios está mal. Cuando hacen algo bien, porque yo critico muchísimo, y, al general lo he criticado, y al alcalde, a Alex, a Siquio. Pero si lo están haciendo bien, tú también tienes que decir las cosas que hacen bien. Pero hermano, mire. Por ejemplo, espérate, espérate. El general, ¿por qué tú dices que el general... Óyeme, un militar... Entonces, en el caso del general de, la DGC, que le dijo, pónganse atención a ese saludo. ¿Por qué tú tuvieron que quedarse callado, incluyendo el presidente de la República, con ese tema? Falló el general cuando le habló así a, la gente de DGC. Extremadamente mal oye, Oye, caballero, óigame, una cosa es, óigame, la formación Es que yo no te puedo a ti adivinar, tú de civil, que tú eres un general. Es que no, mentira. Ah, que usted no vio eso. Claro que sí. Oye, oye, oye. Claro que sí. Él no adivinó, él se identificó. Aún el general sea un, un oficial de mayor rango, si está cometiendo un, eh, una falta como lo estaba cometiendo, él debe ah, pero no, no, no, es imposible con usted. Usted tiene que documentarse, oiga bien. El general se, se identificó. Yo soy pero estaba cometiendo una falta. ¿Cuál? Pues está bien, pero él, lo reconoció y le dijo, óigame, Deme, eh, hágame el saludo militarmente y después usted me, saludo, Ah, pues está bien. Ah, porque usted no le dieron... Ah, pues usted, es papá suyo, es, espérese. Oye, Al papá suyo usted oye, le va a hablar como hermano, Hermano, la ilegalidad no se convierte... Es que no, no. Se, no. es que el general nunca, es que el general nunca dijo que no. Óigame, el que sí. Óigame, la ilegalidad no se enfrenta con ilegalidad. Es que no para tú, si no, tú estás ilegal, aquí hay que enfrentarte con lo legal. ay, Dios mío, eh, si me consiguen el video. ¿Me entiendes? no lo vio el video. Yo sí lo vi. No, pues usted Yo lo sí lo vi. Lo que, pasa, lo que pasa es que todavía tienen mente trujillista de que hay que estar haciéndole... Eh, no, hermano. Óyame, Usted se equivocó. Esos tiempos pasaron. Óigame, óigame, óigame. Esos tiempos pasaron. Ah, pues usted no respeta a la autoridad. Ustedes, estos son de los que no respetan. Esos tiempos pasaron. una cosa es respetar y otra cosa es abusar. Este es de los comunicadores que lo pagan. No, una cosa es respetar. Y encima de eh, policía. No, nunca en la vida, hermano. son amigos míos. No, son amigos míos. No se respeta, no hay que No, no, Esos tiempos pasaron. Yo lo estoy